Chico Ticket hermano. Entro al Club, lo enrolamos. On flow, siento la enrolo, Luz, y flash. Quick for work, get up, fresh, baila la. Golpe, baile ritmo, sustancia de la buena. 24 horas encontrar lo que quiera. 25 GLCA, dibujo de cual sea. On the floor, siento el enrolo, luces L LCA, dibujo de cual sea Tumba la house, deep house, VIP, ticket Party, buena nena, tenga y pida lo que quiera Su lo pone color, happy, abanico, caro Aire y calor, vueltas al club After party, con, with, colocón Corte, mezcla a vacilón Flow de diva, baila y estoy atento a su movimiento Probo conmigo, experimento, sativa, para al top de tu magazine Todo eso, mami, si es que para mí On the flow, siéntela Enroló luces y flash With for that vibe Fresh, baila, golpe, baile, ritmo Sustancia es la buena 24 horas, encontrar lo que quieras 25 LCA, dibujo de cual sea, tumba la house, house, VIP, ticket, pasti, buena lo que quiera, su estilo pone color happy Apenico caro, aire y calor Vuelta de club en after party Don, with color con Corte, mezcla y vacilón Flow de viva, bala estoy atento a su movimiento On the flow, siente la Enroló luces flash Good football, hit the fast Fresh, baila la Golpe, baile, ritmo, sustancia de la buena 24 horas Encontrar lo que quieras flow, la Enroló luces y flashes Look for work, que va fresh la, golpe, baile, ritmo Sustancia de la buena 24 horas encuentra lo que queda